O pessoal diz que eu sou cachaceiro, mas eu acho que eu sou é consumidor. Porque eu bebo da pinga branca, eu bebo da pinga amarela, ou se não tiver copo, eu bebo até na tigela. E eu nasci da cana reta e bebo da cana torta. Matou meu pai, meu avô e meus tios. E se me matar, pouco me importa. Deus é pai e a pinga vai. E eu, quando eu falo a reza da pinga, eu falo com muito respeito, porque ela é boa e dá suspeito. Eu bebo não é por vício, não é por nada, é porque eu vejo no fundo do litro o rosto do homem amado. E se eu não beber a cachaça toda, ele morre afogado. O boi tem força na na cabeça, o cavalo no espinhaço. Mulher tem força na língua e o homem tem força nos braços. Eu na segunda, eu plantei a cana. Na terça já amanheceu nascendo. Quando foi na quarta, eu fiz o engenho. Na quinta, eu já tava moendo. Na sexta, eu fiz a cachaça. No sábado, eu amanheci bebendo. No domingo, meu marido me pediu, Virlene, pare de beber. Eu falei, só paro quando eu morrer. Das garrafas, faço vela. Da prateleira, eu faço caixão. Quando eu morrer, você atende meu último pedido. Me enterra com um litro de dré na mão.